भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का जन्मदिन है और यह जन्मदिन उन्होंने कोलकाता के अपने निवास पर मनाया जहां उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय इस समय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव होने के साथ ही पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं और वहाँ पर उनके नेतृत्व में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं वे अमित शाह के बेहद विश्वस्त है और बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में उनके नेतृत्व में पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कुल मिलाकर इंदौर में जन्मे कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कद्दावर